Всем здорова, с вами Игра Дрона. Это видео про топ-5 SEO вратарей в Dream Soccer 2019. Ну что ж, друзья, желаю вам приятного просмотра. Ну на этом все, друзья, кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей, всем удачи, всем пока!